Всем привет! А не пора ли продолжать говорить о тех, кто занимается изучением всего неведомого в фонде? Конечно же пора. Тем более, что из этого видео вы еще чуть больше узнаете о происхождении SCP-106 старика. В прошлом видео на эту тему мы поговорили о самых популярных сотрудниках, о Кроу, Гирсе, Кондраке, Брайте и Клейфе. И как мы узнали, все эти вымышленные персонажи не совсем даже и вымышленные, а основаны на вполне реальных людях, тех, кто пишет статьи на сайте SCP. Такое в этом фандоме доме не редкость. И даже меня недавно нарисовали в небольшом комиксе. Ссылку на группу автора комикса оставлю в описании. Ну ибо это же отлично же. Так вот, помимо пятерки самых популярных персонажей фонда, есть и много других. Например, есть те, кто следят за психическим здоровьем окружающих, ведь несложно сойти с ума, когда ты каждый день проводишь вместе с десятками монстров и просто ломающих окружающую действительность вещей. Однажды в фонде работал агент, который прославился тем, что мог найти общий язык не только с различными безумными выворачивателями реальности наизнанку, но даже с самыми жуткими тварями. И как-то раз именно такой человек понадобился на работу работу с объектом. Бывший агент, а теперь доктор Глаз, возглавил работу над SCP-781, человеком, чудовище из кошмаров которого становится реальными и убивает его самого самыми разными способами каждый раз, когда тот ложится спать. Кстати, SCP-781 возрождается после смерти, подобно тому, как это делает персонаж из сериала «Заключение Конор», что несколько поднимает его каноничность, хотя канонов, конечно же, нет. Так вот, до того, как Глаз начал работать с SCP-781, 1981 страшные сны бедняги порождали фигуру, состоящую из кислоты, которая хватала несчастного и отпускала его только когда он погибал от ожогов, после чего возрождался только чтобы на следующую ночь снова испытать эту ужасную участь. Однако, после начала лечения под руководством Гласса, воплощающиеся сны аномального человека изменились. Его начали пожирать крысы, убивать огромными ногтями разлагающиеся старухи, но главное, кислотный человек пропал, а это определенно успех. После таких таких достижений в области психологии доктор Глаз начинает вести психологическую работу со многими сотрудниками фонда и аномальными объектами, в ходе которой приходит к выводу, что в фонде работают люди аморальные, а некоторые имеют серьезные психические отклонения. Результат работы достойный всех трудов. Вместе с ним долго работал и другой исследователь, который при взаимодействии с SCP-914 превратился в двух уток. Доктор Глаз до сих пор держит этих птиц у себя в кабинете, в память об исчезнувшем в неведомом коллеге. Это, кстати, небольшая отсылка к тому факту, что реальный человек, который пишет связанные с глазом истории, сидит на сайте SCP под ником Pair of Ducks, то есть пара уток. Самый известный объект от пары уток это SCP-407 «Песень бытия». Впрочем, написал он не так много, всего 4 объекта. Психоаналитическое подразделение фонда вообще состоит из довольно интересных людей. Например, в нем есть доктор Эйслингер, в личном деле которого написано «Ему интересен мир, где вас может засосать в параллельное измерение» помещение, наполненное живыми диванами, где за каждым углом может таиться мерзкая нежить, сшитая из мяукающих трупов котят, принесенных в жертву некоему бессмертному древнему злу. В общем, психическое здоровье сотрудников фонда в надежных руках, раз в нем работают такие замечательные люди. Ну и само собой, этот персонаж тоже представляет реального автора сайта SCP, который написал два десятка объектов. В SCP есть не только отличные психологи, которые помогут разобраться в любых проблемах и убрать любую психологическую психологическую травму, но и самые лучшие врачи и других профилей. Вот, например, доктор Эверетт Ман с самого детства увлекался хирургией, ведь он был воспитан дядей, который проводил незаконные эксперименты над бездомными людьми. Тогда уже маленький Ман помогал своему дяде, благодаря чему, уже будучи маленьким мальчиком, отлично знал анатомию человека. Однако в один прекрасный день его дядю забрали полицейские и посадили в тюрьму, где тот, по слухам, и умер, а сам Ман получил наследство его тайную лабораторию и вместе с ней все его записи. Когда фонд добрался до этой лаборатории, агентам стало понятно, что происходящее в ней далеко от нормальности, а ее хозяин определенно обладает информацией о нереальных вещах, потому его сразу и взяли в фонд, где он с энтузиазмом принялся за работу, быстро зарекомендовав себя в качестве трудолюбивого хирурга, не боящегося работать даже с самыми необычными организмами. По какой-то причине Совет опять выбрал именно этого человека, чтобы посвятить его в свои самые страшные тайны, после чего он начал постепенно постоянно меняться, как психологически, так и внешне. Один за одним манна посещают советники, в особенности часто это делают опять-13, и рассказывают ему, что такое SCP-001 на самом деле. Поначалу Ман впал в полное безумие от этого знания. В одном из рассказов показано, как он заперся в своем кабинете и стал стрелять во всех без разбора, но потом, немного успокоившись, написал свою версию SCP-001. Эта версия как раз о том, что SCP-001 это кольцевая дорожка, которая по сути представляет собой повреждения в ткани реальности. Несмотря на свое преображение, доктор Ман продолжил работать в фонде и даже нашел общий язык с некоторыми существами. Например, научил SCP-098 крабов-хирургов более эффективно разделывать своих жертв. И снова этого персонажа представляет реальный пользователь Викидота, доктор Эверетт Ман, который также написал несколько объектов. На содержании фонда вообще находится очень много странных существ и явлений, а значит работает множество ученых, которые занимаются изучением всего этого. Например, доктор Рэйчел МакКинзи, которая получила приглашение в фонд после того, как в ее научной работе обнаружилось описание работы одного из SCP-объектов, который на тот момент уже был на содержании фонда. Именно таким образом, кстати, вербуется большинство ученых. Так что если хотите попасть в SCP, просто напишите научную работу о какой-нибудь неведомой фигне дне. Это же лучше, чем проводить сомнительные эксперименты в подвале своего дяди. Как персонаж она не выделяется какой-то особенно интересной историей, кроме того, что она пострадала во время неизвестного инцидента и постепенно сходит с ума. Хотя в этом небольшая проблема, ведь в фонде это не редкость, как мы видим. Да и к услугам теряющих разум сотрудников всегда есть отличные психологи, потому волноваться незачем. Зато вот как автор, в смысле исследователь, она занесла в базу SCP более сотни объектов, среди которых, например, SCP 1895 искажения на видео. И похоже у нас тут победитель по количеству объектов от одного человека. Больше пока не встречал. Безумие доктора Рэйчел, так же как и Мана, приводит ее к тому, что она внесла в базу данных свою версию того, что же такое SCP-001. И ее версия удивительно дополняет то, что написал в приступе своего вмешательства Ман. В своем описании SCP-001 она пишет, что администратор, тот что основатель фонда, на самом деле пришел из другого мира, того мира, мира, где люди научились изменять ткань самой реальности, и в ходе одного из своих экспериментов попросту сломали свой мир и повредили множество соседних. Так что, похоже, та самая кольцевая дорожка – это лишь одно из множества таких повреждений. Но не только ведь персонажи, представленные реальными людьми, есть в мире SCP. Должен же быть кто-то вымышленный. Например, доктор Скрентон, известный тем, что придумал якорь реальности, который делает мир вокруг более нормальным. Это устройство упоминается просто в огромном количестве статей. Потому что в мире, где реальность может вывернуться как угодно и в любой момент, польза от такой штуки очевидно огромна. Однако про самого Скрентона известно не так много. Его история заканчивается тем, что он растворился в карманном измерении, в червоточине между мирами, с низким уровнем нормальности, о чем написано в SCP-3001, хотя есть рассказ о том, что Скрентону удалось выбраться из этого мира и даже начать жить обычной нормальной жизнью. Такой небольшой рассказ хэппи-энд под названием «Догадайся, кто зайдет на обед». Впрочем, он крайне слабо согласуется со всеми остальными, поэтому будем считать его совсем не каноном. События же самого SCP-3001 начинаются в 2000 году и заканчиваются спустя почти 6 лет, когда Скрентон вернулся в наш мир в виде полурастворенной в пространстве биологической сущности. Выжить, конечно же, при таком раскладе нереально. При этом в SCP-1422 упоминается младший исследователь Скрентон. Все бы ничего, ведь Скрентон, наверное, когда-то был младшим исследователем, прошел по карьерной лестнице и стал доктором. Но действие SCP-1422 происходит в 2007 году, то есть уже после того, как Скрентон стал доктором и отправился в SCP-3001. Также участие Скрентона в работе фонда упоминается упоминается и позже, например в SCP-2864, действие которого происходит в 2012 году. Ну может, конечно, это его сын, логично же, ведь по сюжету SCP-3001 у него есть жена по имени Анна, и возможно у них есть сын, который работает в фонде. Но все дети Скрентона и Анны имеют двойную фамилию – Ланг Скрентон, и они часто упоминаются в рассказах. Например, в одном из них говорится об Аннет Ланг Скрентон. Вот только действие этого рассказа вообще происходит в 1916 2017 году. Более того, в SCP-2000 говорится, что Скрентон придумал свой якорь реальности еще в 1889 году. И если приглядеться ко всему этому, выходит довольно забавно. Ведь получается, что Скрентон, растворившись в ткани реальности, начал чуть ли не произвольно появляться в разных ее промежутках во времени и пространстве. Такой персонаж Бак мира, который и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, и везде. И это очень похоже на члена Совета О5 под номером 13, того самого, который чаще всего являлся к доктору Ману, чтобы сводить его с ума, благодаря чему и была найдена кольцевая дорожка, а затем и, возможно, факт того, что администратор пришел из другого полностью сломанного мира. С этой мыслью в голове я отправился искать какие-то теории на Reddit, и там я нашел еще более дикое объяснение. Попав в SCP-3001, Скрентон действительно растворился между мирами и начал активно пытаться вернуться в наш мир всеми доступными способами. А так как он оказался вне времени и пространства, ему иногда это удавалось, и он появлялся то тут, то там. И в качестве себя в разное время, и в качестве того самого о 513 Но самая дичь случилась, когда он появился в мире в виде капрала Лоуренса во время Первой мировой. А кто смотрел видео про старика на этом канале, тот уже догадался, к чему все идет. SCP-106 старик — это капрал Лоуренс, попавший в пространственную аномалию, во время, когда он прибирался через окопы. Но если раньше эта теория выглядела как-то нелогично, казалось бы, чего это солдат шел знать значит по окопам, и вдруг провалился в дыру в реальности, то теперь все становится на свои места. Реальность сама буквально рассыпается вокруг скрэнтона Лоуренса старика. Теория это, конечно, выглядит дико и достаточно надуманно, ее нужно чем-то подтвердить. Так оказывается есть чем. В рассказе про старика под названием «До самой смерти», который на радость есть даже на русском языке, такие строчки. Старик все еще был парализован светом. Его рычание усиливалось в интенсивности. Красный. В ее рту пересохло. Он уставился на нее своими мертвыми глазами. «Анна», — сказал он, вздохнув. «Анна». Она не издала ни звука. Ее разум вопил. Старик сделал шаг навстречу ей. Еще шаг. 5 лет, 11 месяцев, 21 день. И еще на 25 лет после этого. Разваливается, перестраивает себя, перестраивает этот мир ради нее. То есть в этом рассказе по факту написано, что SCP-106 «Старик» — это в итоге и есть доктор Скрэнтон, который как-то смог собрать себя из того киселя, в который он превратился в SCP-3001 «Красная реальность», в котором он пробыл 5 лет, 11 месяцев и 21 день. И теперь, плавая в нашем полуразрушенном, поврежденном аномалиями мире, пытается вернуться к своей жене Анне. Такие дела. Всем пока.